A todo mundo eu dou psis, perguntando por meu bem. E tendo o coração vazio, fico assim a dar psiu, sabia, vem cá também. A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem. E tendo o coração vazio, fico assim a Sarim, alivia minha dor. Tem pena de Diz, por favor, tu andar no mundo. Onde anda o meu amor? Tem pena de Diz, por favor, que balança os passarinho. a todo mundo eu dou vacilo Pego tanto pro meu bem E tendo o coração vazio Fico assim, a dar vacilo, sabe? A ah, vem cá também A todo mundo eu dou vacilo Perguntando pro meu bem E tendo o coração vazio Fico assim, a dar vacilo, sabe? A ah, vem cá também Tu andas pelo mundo 厉害！ Ô, faltou uma coisa. Faltou? Faltou? Faltou a palhaça. Faltou a palhaça, gente. Poxa, gente. Ah, palhaça.